Co ten człowiek Co to się zrobił? stało? Ja nie wiem. No zafasolił w nas ten człowiek po prostu. Dlaczego pani wsteczny włączyła? Jaki wsteczny? Dlaczego panie wsteczny włączyły? Jaki wsteczny? Jaki wsteczny włączył? Cofnęły panie do tyłu, co pani zrobiła, pani zobaczy. No żart. No przecież to pan w nas a nie my w pana. Nie. Ja pasy odpinałam. No przecież my sta... Za paniami dwa metry, a pani musiała włączyć wsteczny. Nie, proszę pana, pan wjechał w nas i pan nie zachował odległości od pojazdu. Pan, pan wjechał w nas. Ja wjechałem do, do, y, do odległości 2 metry za paniami i czekałem. Pana nie było za Ale za przecież nami. pana za nami nie było, i- a my żeśmy stały w miejscu. Pan spytał tego pana z portierni, No za- puścił nie. mnie, bo ja też na przegląd przyjechałem. ale my tu gramy program, a pan tu wjechał y, No w żadnym wypadku, przecież pan widział, że samochód stoi. Nie, mnie się wydaje, że pani wsteczny włączył. Nie, ja nie włączałem. Pani zobaczy, jak pani mi uszkodziła samochód. Ale ja proszę pana, jak my miały, jak my mogłyśmy włączyć wsteczny, jak my miałyśmy wyłączony samochód? proszę pani, no nie wiem, będziemy, to policja w takim razie rozstrzygnie, no bo no ja... No nie wiem, proszę pana, no ja dzwonię, pan państwo dzwoni, no. No my jak nie mamy? No pewnie, że mamy. Weź w jakimś schowku Od samochodu, od y, prawo jazdy, nie wiem, pani ma prawo w ogóle prawo jazdy? Mam. Bo Wydaje mi się, że... że... No jakiś żart w ogóle, no. Wjeżdża człowiek na nas z impetem i mówi, że my żeśmy steczny włączyli. Proszę pani, ale nawet gdybyśmy... Ja stałem z tyłu i widziałem, no. Ale proszę pana, gdybyśmy my włączyły wsteczny, to tak. pan tym bardziej nie miałby prawa się ruszyć. No że pan się zastanowi. Nie, no ja, ja, pań, ja panie chciałem wyprzedzić, bo chciałem wjechać No na chyba stację. My włączamy wsteczny... Ja, ja, ja, wyjaśnijmy sobie, może pan odjechać na Pan jest z policji, tak? Tak. Ale w ogóle nawet nie ma dyskusji, no. Ty nie włączałeś żadnego wstecznego, rozumiesz? Mieliśmy wyłączony samochód. Co się dzieje? O kurna mać, O matko Boże. Stój, stój, stój, stój, stój, stój. Tak, ta kolizja to nie wszystko. Fu. Coś się namiara. Co mam zrobić? Gdzie mamy gaśnicę? Daj mi spokój. Ty, to jakieś jaja są przecież. Według mnie to, to panie się zagotowały aż. Jak to uderzenie było celowe, to ja was chyba pozabijam. Na szczęście panie darowały nam życie. życie. to było wszystko zainscenizowane. No A to? Też. Jedziesz całą drogę i co ci się robi? Ja nie będę brała Ja nie biorę żadnej gaśnicy. Fu, jak śmierdzi. Chodź już, bo ja już mam dosyć tego jedziemy do domu. Miszko, oni nas zrobili Co ty robisz, synku? Uważaj, dzieci! On ma mi życzyć! Teresie. A, a, e, w złym momencie to powiedziałem. A do stolika, o, widzimy, jakieś dwa metry. Wystarczy wysiąść i, i resorek nasz. Co właśnie? A nie, to teraz będzie jakieś trzy metry. rodzinie. Jedzie? Jedzie, toczy się. O, to już będzie około 3,5. czy pani gazem to nadrobi. O, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, tak się robi kogiel mogiel. no nie mogę. Jezu, ja muszę mieć z panem zdjęcie, proszę. Ale to później. Jak, jak, jak przeżyjemy, to teraz to zrobimy. To ma minę do zdjęcia. Ani jedna, ani druga nie trzyma na ręcznym. Ale za to obie trzymają za kierownicę. Kevin, uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Żyjemy? Ale co to za życie?